So you are fortunate souls. You have come to Krishna consciousness. आप सब जो हैं सौभाग्यशाली जीव हैं जो भक्ति में आ चुके हैं. We actually one devotee, mm, uh, His Holiness Danavir Goswami, he published a book called Fortunate Souls. तो परम पूज्य दान दानवीर गोस्वामी महाराज ने एक किताब पब्लिश किया है जिसका नाम है fortunate souls And he was involved in training new devotees. So Danavir Maharaj पहले आ, सबसे पहले उनको ये सेवा मिला था कि वो नए भक्तों को ट्रेन करें So we encourage young men to come to the Krishna consciousness movement and learn how to practice Krishna consciousness. तो हम जो है encourage करते हैं कि नए लोग जो युवा लोग हैं वो भक्ति में आए और उसके बाद इस चीज को कृष्ण चेतना को सीखें The earlier you come to Krishna consciousness, the better it is. तो जितना आप जल्दी आ सकते हैं वो उतना ही अच्छा होता है जितना जल्दी आप भक्ति में आते हैं the longer you stay in the material world then the harder it is to take up Krishna consciousness और जितना आप भौतिक संसार में रहते हैं उतना ही मुश्किल हो जाता है भक्ति में आना Older people can also come to Krishna consciousness, but it, it gets more difficult. बूढ़े लोग भी भक्ति में आ सकते हैं पर उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है I know in in Mayapur they recruit a lot of people but they won't recruit people with over 30 years of age so Mayapur में काफ़ी लोग जो हैं वो ज्वाइन करते हैं लेकिन जो 30 साल से ऊपर के होते हैं उनको ज्वाइन नहीं करने दिया जाता they think some is over 30 then it will be difficult for them to would be more difficult. They'll have to spend more time training him. He's older. He won't be able to do so much service. तो उनका ये मानना है कि अगर कोई तीस साल से ऊपर का है तो उसको समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगेगा और उसके बाद वो उतना ज़्यादा सेवा भी नहीं कर पाएगा I joined the Krishna consciousness movement when I was 21. तो मैंने भक्ति में मैं तब आया था जब ज्वाइन किया था जब मैं 21 साल का था I joined in London. London में ज्वाइन किया था So I got my initiation from Srila Prabhupada. Srila Prabhupada से मुझे दीक्षा मिला. That was in the year 1971. 1971 में. I I came out of university. I worked for a few months, and then I moved into the temple. मैंने अपना ग्रेजुएशन किया उसके बाद फिर मैंने कुछ महीने काम किया और फिर मैं मंदिर में आ गया I had graduated with a bachelor of science degree BSc किया था मैंने विद ऑनर्स ऑनर्स के साथ and I had a nice job but I wanted something more मेरे पास एक अच्छा जॉब था लेकिन मुझे उससे कुछ ज्यादा चाहिए था and I wanted to give process of Krishna consciousness of chance. और मैं एक बार ट्राई करना चाहता था ये जो कृष्ण भावनामृत विधि है उसको Of course, coming to Krishna consciousness, I had a lot of bad habits before I became a devotee. और भक्त बनने से पहले मेरे पास कई सारी बुरी आदतें थी I was not born in a, a Vedic family, a, a family which followed Vedic principles. मैं एक वैदिक परिवार में जो परिवार जो वैदिक सभ्यता को पालन करता है ऐसे परिवार में मेरा जन्म नहीं हुआ था I was not brought up to be vegetarian. मुझे मैं वेजिटेरियन भी नहीं था बचपन से. I had a lot of contamination from materialistic life. तो भौतिक जीवन से बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन मेरे अंदर था. And I understood that Krishna consciousness was giving me a, a very big change in the way of living. और मेरे को ये पता था कि कृष्ण भावना में जो है वो मेरे को एक बहुत अच्छा जीवन दे रही है But after becoming a devotee, it wasn't long before I regretted that I had not become a devotee earlier. और भक्ति में आने के बाद मुझे एक बहुत ही बड़ा शो, शोक का मेरा शोक शोकग्रस्त मैं हो गया कि मैं भक्ति में पहले क्यों नहीं आया I thought, oh, I was already 21, became 22, and I'm just becoming a devotee. If only I had joined much earlier. तो मैं पहले नहीं आया मैं 20 21 21 साल आने के बाद और अब मैं 22 का हो गया हूँ उस समय मैंने आकर कृष्ण भावनामृत को अपनाया So we say, in, there's a saying in English, we say, better late than never. <laughs> अंग्रेजी में कहा जाता है कि ले, आ, लेट आना फिर भी अच्छा है ना आने के मुकाबले Prahlad Maharaj says in Srimad Bhagavatam, Koma acharet pragno dharmam bhagavatamiha. That you should take up this study from the age of five. प्रहलाद महाराज श्रीमद भागवतम में बोलते हैं कि आपको भक्ति जो है वो पांच साल की उम्र से शुरू कर देनी चाहिए तो पांच का जो उम्र होता है वो कुमार अवस्था होता है और वो सबसे अच्छा माना गया है भक्ति में आने के लिए तो हमारे पास ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो पहले बचपन से ही भक्ति में आ गए और उसके बाद पूरा जीवन भक्ति किया so they're, they're very fortunate souls. वो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं because somehow they had that good karma that they could take birth into Krishna consciousness. तो उनका पूर्व कर्म इस प्रकार का है कि उनको ऐसे घर में जन्म मिला So anyway, we've come a little later into Krishna consciousness, but we have to make a beginning. We have to begin somewhere. तो अब ठीक है हम थोड़ा लेट आए भक्त कृष्ण भावनामृत में लेकिन हमारे को कहीं तो शुरुआत करनी है We have to have uh, some conviction that material life is not the real goal. तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये कन्विक्शन है कि भौतिक जीवन जो है वो सही नहीं है if we are too much attached to materialistic living then it will be more difficult to become Krishna तो अगर हम भौतिक जीवन में बहुत ज्यादा आसक्त हैं तो भक्ति में आना बहुत मुश्किल हो जाता है so we have to we have to actually see that people who have a lot of money or people who have a lot of uh, position in the material world, that these things are not the real goal. तो हमारे को कई सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो बहुत अमीर हैं और वो उनके पास अच्छा पोजीशन है भौतिक संसार में लेकिन वो जीवन का लक्ष्य नहीं है There's a lot of people who have a lot of money and they're the most unhappy, miserable. कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और वो बहुत ज्यादा दुखी हैं. And there's a lot of people who are very powerful and famous in the material world, and they're also not very satisfied with their life. तो कई सारे लोग हैं जिनके पास एक बहुत अच्छा पोजीशन है जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा सुखी नहीं है इस जीवन में Srila Prabhupada he talked about Mahatma Gandhi. he said when he said when Mahatma Gandhi was alive, just before his assassination, he said everywhere people were chanting his name, and he could not even get peace to sleep at night. जिस समय उनको मारा गया था उससे जस्ट पहले के समय शिल बोलते हैं कि हर कोई उनको जानता है उनका नाम ले रहा है लेकिन वो व्यक्ति रात को सो भी नहीं पा रहा Oh, he could hear the whole day, the whole night, everywhere he went, people would say, Mahatma Gandhi ki jai. कहीं भी वो जाते थे तो वो बोलते थे उनका जय जयकार होता था So he, he said, I'm so unhappy, I, I could die. तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ वो कहते थे कि मैं कभी भी मर सकता हूँ और फिर उनकी इच्छा जो है भगवान ने पूरी कर But the point is, you know, being very rich or very famous, powerful, material, it, it is not a very good thing. So, भौतिक जीवन में भौतिक बहुत अमीर होना और बहुत आगे बढ़ जाना ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है And we should also not be too much detached from the material world. और हमें अनासक्त भी नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा इस भौतिक संसार से We don't want the devotees to become mm, vairagis and yogis who, like people who live in the Himalayas. हम नहीं चाहते कि भक्त जो है वो सब कुछ छोड़ के हिमालय में चला जाए और वैरागी और योगी बन जाए you can see we are living here in a city we are not living away from the world we are living in the world तो हम जैसे यहाँ पर इस शहर में रहते हैं तो हम संसार के अंदर हैं संसार के बाहर नहीं रह रहे हैं and we have cars just like other people have their cars we also have our motor cars तो जैसे बाहर वाले लोग जो हैं वो कार का इस्तेमाल करते हैं वैसे हमारे पास भी कार है And some of our devotees, a good number of our devotees, they have their families, they have a wife, they have children. तो कई सारे ज्यादातर लोगों के पास पत्नी भी है बच्चे भी हैं so we're not against all these things हम उन सब चीजों के विरोध नहीं करते it's not good to be too much attached and it's not good to be too much renowned सो तो ज्यादा आसक्त होना और बहुत ज्यादा अनासक्त होना दोनों ही सही नहीं we have to live in this world without too much difficulty हमें इस संसार में रहना है ज्यादा कष्ट से ज्यादा कष्ट पूर्ण स्थिति में ना जाकर so we learn in the Krishna consciousness movement how to balance the material and the spiritual तो हम आध्यात्मिक जीवन में ये सीखते हैं कि किस तरह से भौतिक और अध्यात्म को साथ लेके चलना है we need to have some money to maintain our material bodies हमारे को कुछ पैसा चाहिए अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए so our Krishna consciousness movement also we have to think how to generate income to maintain all the activities तो जो भी प्रचार कार्य मंदिर में होता है उसके लिए हमें सोचना पड़ता है कि किस तरह से फंड लाया जाए so we do fund raising activities we have programs like life membership तो उस तरीके से लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम वगैरह होते हैं ताकि हम धन ले पाए and we do also book distribution पुस्तक वितरण भी होता है so this kind of activities they generate some kind of income to maintain the activity. तो उससे जो इस तरह के कार्य होते हैं उससे पैसा आता है और उसके बाद मंदिर चल पाता है But the goal is simply to satisfy Krishna. लेकिन जीवन का लक्ष्य जो है वो सिर्फ भगवान को संतुष्ट भगवान को प्रसन्न करना है we're not worried about becoming rich हम अमीर नहीं बनना चाहते ब्रह्मचर्य means you can sleep anywhere. ब्रह्मचारी मतलब वो कहीं भी सो सकता है I remember in the Krishna consciousness movement how we would sleep in the in the 19 I joined 1971 so I remember in the temples what was the conditions तो मैंने 19 उन्नीस सौ इकहत्तर में ज्वाइन किया था तो उस समय अ, मुझे याद है मैं कहाँ सोता था उस समय इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी I had gone to New York in 1973 and uh, I remember the New York temple तो मैं 1973 में न्यूयॉर्क गया था और मेरे को वो भी याद है कि उनका क्या स्थिति था at night We, you were lucky if you could find a space on the floor to lay down. तो आप अगर जमीन पे आपको जगह मिल जाए लेटने का तो आप बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है Because there were so many bodies on the floor. तो जमीन पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी शरीर लेट शरीर पड़े होते थे. Yeah. We were all young men and we were living like that, very simply. हम सब जो है एक युवा अवस्था में थे और हम सब ऐसे ही सोते थे. Hmm. Nobody was getting any salary. और किसी को सैलरी नहीं मिलता था What were we getting? हमें क्या मिल रहा था Well, we could say roti kapri makan. तो हम कह सकते हैं रोटी कपड़ा मकान All right. This Prabhupada was a follower of Gandhi, so Gandhi had that saying also. तो प्रभुपाद जी जो है गांधी को पहले पा- गांधी को पहले फॉलो करते थे तो गांधी का ये नारा था तो आपको कुछ कपड़े मिल जाएंगे पहनने के लिए एक जगह मिल जाएगा सोने के लिए और आपको कुछ खाने को मिल जाएगा तो एक कपड़ा मिल जाएगा धोती कुर्ता जैसा We don't need all latest fashions. <laughs> जो आजकल लेटेस्ट फैशन चल रहा है उसकी जरूरत हमें नहीं है वेरी तो हमारा जो जीवन है जीवन शैली बहुत सरल है ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी जो है कहीं पे भी सो सकता है और वो वो ही खा सकता है खाता है जो भगवान की कृपा से उसे मिलता है brahmachari means to be satisfied with whatever Krishna provides ब्रह्मचारी होने का मतलब ही है कि हम संतुष्ट रहें जो भी भगवान देते हैं उसमें So I joined the Krishna consciousness movement in the beginning of the Krishna consciousness movement and we didn't have much funds. We were had no money. तो मैंने जब कृष्ण भावित आंदोलन में मैं आया था तो उस समय ये आंदोलन का शुरुआत था तो उस समय हमारे पास ज्यादा पैसा ज्यादा पैसा क्या कुछ भी पैसा नहीं तो हम जो भोग लगाते थे उसके लिए भी हमारे को बाहर जाके डोनेशन कोई देता था तब जाके लगता था we would get whatever sabzis whatever best bhogs they were not selling they give them to तो हम जो भी सब्जी वहाँ से मिल जाता था वो लाकर भगवान को ऑफर करते And in this way we were living. और इसी तरह से हम जी रहे थे. And we were happy. We were, we were very joyful. और हम बहुत ज्यादा खुश थे इस तरह के लाइफस्टाइल में. Every day we were chanting Hare Krishna. और हर दिन हम हरे कृष्ण का जप करते थे. We go in the streets of London and do Hari Nam Sankirtan. और लंदन के सड़कों पे जाकर हरि नाम संकीर्तन करते थे we go out in the morning after breakfast we go out in the morning and chant for an hour two then come back for lunch and then we go out again in the afternoon और सुबह हम सुबह का प्रसाद लेके बाहर चले जाते थे उसके बाद दो तीन घंटे बाद दोबारा वापस आते थे प्रसाद लेते थे फिर वापस चले जाते थे और उसके बाद रात को आते थे Sometimes we would be able to sell some books, and sometimes not. कभी कभी किताबें जो है वो वितरित होती थी कभी नहीं होती थी Hmm, But we were happy chanting Hare Krishna. और हम खुश थे क्योंकि हम हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे That was our life to give the Hare Krishna mantra. वो हमारा जीवन था कि औरों को हरे कृष्ण देना So brahmachari life is like that. It's actually brahmachari life is a period in which the devotees meant to study more. तो ब्रह्मचारी जीवन जो है वो ऐसा जीवन है जिसमें ब्रह्मचारी जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं Just like young people, that is the age to go to college and school. तो जैसे बाहर के लोग जो हैं वो स्कूल कॉलेज जाते हैं One time, n- Prabhupada was being interviewed in America, and the reporter asked him, How is it your movement attracts so many young people? तो शिल प्रभुपाद एक बार अ, उनका इंटरव्यू हो रहा था अमेरिका में और जो इंटरव्यू का होस्ट था उसने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके जो आंदोलन है उसमें कई सारे युवा लोग जो हैं वो आ रहे हैं Try to understand, 1970s, we were all young people, all are members of Hare Krishna movement practically. So- we were all young men. अगर आप 1970 के दशक की बात करेंगे तो उस समय सारे जो हैं वो युवा ही थे और कोई था ही नहीं Young men means 20s, in the 20s. Young का युवा का मतलब 20 के 20 के दशक के लोग Not only men, also ladies. तो सिर्फ पुरुष ही नहीं स्त्रियां भी If you ever see some of the movies which were made in those days, you can see for, what the movie was called World of Hare Krishna. तो अगर आप उस समय की जो मूवीज हैं वो देखोगे तो एक मूवी है वर्ल्ड ऑफ हरे कृष्णा वो उसमें आप देख सकते हो So you can see all the young faces, all the young people, and how they were Westerners, they were all devotees of Krishna. तो अगर आप देखेंगे तो सारे जो है वेस्टर्नर्स हैं और वो सब हरे कृष्णा कर रहे हैं So, brahmachari, brahmachari is the beginning of the Vedic system, right? Brahmachari, grihast, vanaprastha, sannyas. The first part of life is meant to be dedicated to brahmacharya. तो अगर आप वैदिक सिस्टम में भी देखेंगे तो सबसे पहले ब्रह्मचारी होता है फिर गृहस्थ वानप्रस्थ फिर संन्यास तो ब्रह्मचारी जो है वो शुरुआत है जीवन वाल- वैदिक जीवन का And you can see in the in the scriptures, Vedic scriptures, it describes about different great personalities, what happened to them. तो शास्त्रों में कई सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जहाँ पर कई सारे लोगों के साथ क्या क्या हुआ People like uh, Kardama Muni, जैसे कदम मुनि के बारे में right? Kardama Muni, he was a great sage. He was, and so he spent the first part of his life doing Ashtanga Yoga, meditation. कदम मुनि जो है वो काफी समय अपना शुरुआत का बिताते हैं अष्टांग योग करते हुए and then other people like prachetas और जैसे प्रचेताओं के बारे में पता चलता the prachetas they went to do austerity तो वो लोग भी तपस्या करने के लिए गए थे because they wanted to prepare themselves for grihastha life क्योंकि वो गृहस्थ जीवन में जाना चाहते थे so before grihastha life first they have to learn to control their mind and senses और गृहस्थ जीवन में जाने से पहले ये सीखना बहुत जरूरी है कि किस तरह से मन और इंद्रियों को वश में करना है if you can control your mind and senses you have a very difficult time in the grihastha ashram तो अगर आप मन और इंद्रियों को वश में नहीं रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल समय होता है गृहस्थ आश्रम में and you can see today there is so much divorce तो वो आपको आज देखने को मिलेगा कि काफी ज्यादा डाइवोर्स हो रहा है because nobody, no man or woman has been trained how to enter into family. क्योंकि आज ये नहीं सिखाया जाता कि किस तरह से गृहस्थ जीवन में जाना है They don't know how to control their mind and senses. उनकी मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना उन्हें सिखाया ही नहीं गया They even do things like take drugs, and drink alcohol, तो वो ड्रग्स ले रहे होते हैं शराब पी रहे होते हैं and then sometimes even there is illicit sex और फिर illicit सेक्स भी होता था होता है। because they watch Bollywood movies and they see in the Bollywood movies so many evil things. और क्योंकि वो बॉलीवुड मूवीज देखते हैं उसमें जो भी मिलता है वो सीख लेते हैं So in this way, people are their minds are polluted, तो उनका जो मन है वो बहुत कलमश से भरा होता है So it's important, beginning of life, you have to get training how to control the mind and senses. तो जीवन के शुरुआत में हमें ट्रेनिंग लेना चाहिए कि किस तरह से मन और इंद्रियों को वश में रखना है And the proper qualification for this is to be trained as brahmachari. और इसका सही तरीका है कि हम पहले से ब्रह्मचारी ट्रेनिंग लें Prabhupada's spiritual master, Om Vishnupad Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, when he was a young man, he was a student at the Calcutta University. श्री प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो जब कॉलेज में थे ति- अ, कोलकाता में So when he was in the college there, he made a society for brahmacharis. तो जब वो वहाँ पे थे तो उन्होंने एक सोसाइटी बनाया था ब्रह्मचारी का Many young men who joined him, they also agreed The brahmachari life is very important. तो कई सारे युवा जो हैं वो उनके साथ आ जाते हैं और ये समझते हैं कि ब्रह्मचर्य जीवन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है You have to get this kind of training first of all before you can go anywhere in life. तो जीवन में कहीं भी जाने के लिए ये ट्रेनिंग जो है वो बहुत आवश्यक है Srila Prabhupada describes that in the past, you know, the, the wealthy families like the, the Birlas, and the Podars and these kind of people, that they would send their children to the to some kind of guru kula. तो जिस तरह के शिला प्रभात बताते हैं कि पुराने जमाने के जो अमीर घराने थे जैसे पोदार हो गए या फिर बिरला हो गए वो लोग अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे because they want their sons to get free, not to become too much dependent on their mother. क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बच्चे जो हैं वो माँ पे बहुत ज़्यादा आश्रित ना रहें You stay at home and the mother does everything. The mother does the laundry. The mother the, the cooks your meals. The mother takes care of you when you get sick. तो माँ जो है वो बचपन में आपके कपड़े धोती है आपको खाना खिलाती है और जब आप बीमार हो जाते हो तो आपका ध्यान रखती है And we become very dependent on mother. और हम माँ पे बहुत आश्रित हो जाते हैं and it makes us weaker. जिससे हम बहुत ज़्यादा बिम- अ, कमज़ोर हो जाते हैं But when the young boy is put into the Gurukula, away from the home, it makes him more independent and he grows up to be more stronger. तो जब उसको गुरुकुल में भेजा जाता है तो वो बहुत ज़्यादा स्वतंत्र हो जाता है और वो कृष्णा कॉन्शियस हो जाता है So that kind of lifestyle is good for the young, even for the young boys. तो उस तरह का जीवन शैली जो है वो युवा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है so nowadays we do have programs we have like centres we have bases we have a thing called base where people young man who are studying they will come and stay in the base तो हम नए लोगों के साथ ये आ, हमारा भी प्रोग्राम रहता है जो बेस में आ सकते हैं जहाँ वो पढ़ भी सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं They want to continue their studies. हैं तो वहाँ पे वो भौतिक जीवन भौतिक पढ़ाई शुरू कर चला भी सकते हैं साथ में But they have a, a strong interest in Krishna consciousness. और उनको भक्ति में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है So we have some centers where the people can come and stay there and they can continue to study at the same time. They, by staying in the base, they will get prasadam and they will get association with devotees. तो बेस में रहने से उनको भक्ति में भक्तों का संग मिल जाता है और खाने के लिए प्रसाद भी मिल जाता है And they will, they will not be allowed to do any kinds of illicit activities. और illicit uh, अवैध संबंध से भी बच जाते हैं. Just like we practice four rules, anybody staying in our base center, they also have to follow these four principles. तो जो जो भी बेस में आता है वो चार नियमों का पालन करता है. And they have to pay something for their accommodation because they're they're continuing to study. तो क्योंकि वो वहाँ पे रह रहे हैं तो वो कुछ जो है डोनेशन देते हैं ताकि वो वहाँ पे कंटिन्यू रह पाए And gradually they go on, they finish their studies and they can decide what they want to do. और उसके बाद वो जब उनका पढ़ाई खत्म हो जाता है फिर वो डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है Some people may like to go into find a job and others may like to become full-time devotees. तो कुछ जो है वो शायद जॉब करने चला जाए कुछ जो है वो पूरी तरह से भक्ति में आ जाए those people who are more fortunate they will think i'd rather be a devotee than some mudha working in the corporate industry so jo ज़्यादा bhagyashali hote हैं wo sochte हैं ki main ek corporate mein mood banne ki bajaye ek bhakt banunga I was in New Delhi a few months ago and uh, I was in our center in Gurgaon, and uh, there was one young lady came, and she was telling me, um, she said, you know, I desired so much to get a job in one of the big multinational corporations. मैं अभी दिल्ली में था एक गुड़गांव सेंटर में तो वहाँ पे एक माता जी आती हैं और वो कहती हैं कि मेरे को बहुत इच्छा है कि मैं एक बड़ी कंपनी में जॉब लूँ So she said, I got the job. I got the job. I'm working in this big corporation. And she said, it's just hell. तो मेरे को उस एक जॉब मिल गया मैं अभी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही हूँ और वो बिल्कुल नारकीय अवस्था है It's, she said, it's just constant stress. तो वहाँ पे रहकर मेरे को हमेशा स्ट्रेस रहता है She said, I just can't wait to get out and to give up this job. तो मुझे हमेशा ये विचार चलते रहते हैं कि कब मैं यहाँ से बाहर निकलूँ और इस जॉब को छोड़ दूँ so she had actual experience of what it was to work in the rat race तो उनको ये ये अनुभूति हुआ कि किस तरह से वहाँ का जीवन होता है जब आप चूहे की दौड़ में रहते हो so we have to appreciate her realization. तो हमारे को ये अनुभूति से पता चलता है और हम उसको appreciate करते हैं. But what we think is very nice. You know, we're thinking, oh, good job, big company, skyscraper building, a big salary, but very difficult, very miserable. तो हम जब ये चीज़ सोचते हैं हम जो चीज़ों के सपने देखते हैं वो ऐसा नहीं है कि बहुत ही सुखद अनुभूति है Just like in Malaysia, we had one devo- one man, young man became a devotee. He told me he was working for Intel. तो एक मलेशिया में भक्त है जो इंटेल के लिए काम कर रहा है He said, "Yeah." He said they give me a computer. He said they give me my own. They give me a computer. तो उन्होंने वो बताते हैं कि मेरे को कंपनी वालों ने एक कंप्यूटर दिया है But he said they can call me any time in the day or in the night. और वो मेरे को कभी भी काम करने के लिए बुला सकते हैं चाहे दिन हो या रात When ever something is wrong you're on constant call 24 hours a day तो जब भी कुछ भी गलत होगा तो आपको बुला दिया जाएगा 24 घंटे में से कभी भी so he gave that job up he became a devotee job छोड़ दिया और वो भक्त बन गया he's happy in our Krishna conscious center तो अभी वो बहुत खुश है हमारे मंदिर के अंदर Another man I met in Dubai, he is a doctor and he's working in the hospital. But he told me he has to live. He got the house just near to the hospital. तो एक और व्यक्ति है भक्त एक और भक्त है जो दुबई में है वो डॉक्टर है और उसके बाद वो आ, उसने बताया कि मैंने घर लिया है अस्पताल के साथ में He is in neurology. So he said, anybody has a stroke, is Ranhaptiko immediately. तो वो जो है वो दिमाग का डॉक्टर है तो किसी को भी दिमाग का अगर स्ट्रोक आता है ब्रेन हेमरेज होता है तो मेरे को इमीडिएटली जाना होता है because stroke you know the quicker they get there the quicker you get treatment the better chance they have of helping the patient क्योंकि उस समय ये स्थिति होती है कि जितना जल्दी उस मरीज को देखा जाए और उसको ट्रीटमेंट दे दिया जाए उतना वो बचने के आसार ज्यादा हो जाते हैं so he is living near the hospital and he said Every night there'll be calls. तो मैं वो बताया कि मैं हॉस्पिटल के पास रहता हूँ और मेरे को हर ऑलमोस्ट हर रोज हर रात को कॉल आता है एंड समटाइम्स थ्री और four times in the night और कभी कभी रात में तीन चार बार आ जाता है What kind of life do you have? तो ये किस तरह का जीवन है You cannot sleep. आप सो भी नहीं सकते This is the kind of conditions which people have to put up with in the name of the big job. तो इसी स्थिति में आपको डाल दिया जाता है बड़ी जॉब के नाम पे and and when you see the kind of people you have to work with then it's not so attractive तो जिन और जब आप ये देखते हैं कि किस तरह के लोगों के लिए आप काम कर रहे हो वो भी ज्यादा अच्छा अच्छा दृश्य नहीं होता I met one man, he's working for Huawei. Huawei, you know Huawei, the Chinese mobile phone company? Yeah. So, वो एक व्यक्ति से मैं मिला जो Huawei के लिए काम कर रहा है कंपनी में yeah so he's working for Huawei and he told me he said he said all the people in the company he said they're all the most sinful people बोला मैं जिन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ वो सबसे ज्यादा पापी लोग हैं so they have no no scruples they'll do anything they want तो उनको कुछ नहीं पता होता वो कुछ भी कर देते हैं they eat everything they drink anything they do all nonsense वो कुछ भी खा लेते हैं कुछ भी पी लेते हैं और कुछ भी गलत काम कर लेते हैं so you want to be like them go ahead उस तरह की जीवन शैली चाहते हैं तो आपको वो अपनाना चाहिए we say birds of a feather flock together जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि एक जैसे लोग एक साथ जाते हैं very difficult to associate with these kinds of people and not be affected और ये बहुत मुश्किल है कि आप ऐसे लोगों का संग करें और उससे आप पे प्रभाव ना पड़े तो Brahmachari life is an opportunity to associate with people who are serious about self-realization. So ब्रह्मचारी जीवन जो है वो एक मौका है कि हम ऐसे लोगों का संग करते हैं जो भक्ति में बहुत ज्यादा गंभीर हैं. And self-realization means you have to learn to control the mind and the senses. आत्म साक्षात्कार का मतलब ही है कि आपको ये सीखना पड़ेगा कि किस तरह से अपने मन और इंद्रियों को काबू करना है the most difficult sense to control the tongue और उसमें सारी इंद्रियों में सबसे ज्यादा मुश्किल है अपनी जीवा को कंट्रोल करना people eat everything लोग कुछ सब कुछ खाते हैं we're seeing how India has changed और हमने देखा है कि किस तरह से भारत जो है वो बदल गया everywhere now there you see mutton and chicken and fish तो कहीं भी आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मटन और चिकन मिलेगा या मछली मिलेगी every market I was going in the bus in the car yesterday we were coming back from Sitamal I saw in markets that fish was there so much fish they're selling तो मैं कल सीतामढ़ी से वापस आ रहा था तो मैं देख रहा था कि काफी ज्यादा जो है मछली बेचा जा रहा था मार्केट में इवन इन द तो गांव में भी लोग जो हैं वो शराब पी के उठपटांग काम कर रहे थे how much degradation has come into India तो कितना ज्यादा बुरी स्थिति हो गई है भारत की in the name of material advancement economic development so आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के नाम पे ये सब चीजें हो रही है just become more and more sinful पाप कर्म जो है वो बढ़ता जा रहा है and then you have also abortions तो उसके बाद अबॉर्शंस भी होते हैं you get women they they not just had abortion once और twice sometimes the abortions go up to almost double figures so तो जो वुमेन है वो उसका अबॉर्शन एक बार या दो बार होता है कभी कभी ऐसा होता है कि वो डबल डिजिट दस से ज़्यादा हो जाता है The people in some countries, you know, they don't know that this is wrong. तो बाकी देशों में कई जगह आप देखेंगे जहाँ पे लोगों को पता नहीं है कि ये सब गलत है But in India, everybody knows this is not proper. लेकिन भारत में सबको पता है कि ये चीजें गलत हैं everybody knows actually this abortion this is murder you're killing the child so हर सबको पता है कि abortion जो है वो एक मर्डर है जिसमें आप लोग किसी को मार रहे हैं but it goes on every day everywhere पर ये सब जगह हो रहा है और हर समय हो रहा है and so this is creating more and more social problems. और इस वजह से और ज़्यादा सामाजिक समस्याएं आ गई हैं. What is the solution to these problems? The solution is Krishna consciousness. तो इन सब का समाधान एक ही है कृष्ण भावना में. We have to teach people what is the proper standard of civilized behavior. तो हमें औरों को सिखाना पड़ेगा कि किस तरह से जीना चाहिए. People don't know. लोगों को पता नहीं है They don't know, oh, everybody eats mutton, everybody eats chicken. तो so, लोग जो हैं वो मटन खाते हैं चिकन खाते हैं It's not true. Not everyone. Only nonsense people eat nonsense. So, सब लोग नहीं खाते पर ज्यादातर बुरे लोग खाते हैं We have to consider what kind of life do you want. तो हमें ये सोचना चाहिए कि किस तरह का जीवन हमें चाहिए. So people, we encourage people to be thoughtful, to think about life. Who am I? Why am I here? तो हमें ये सोचना चाहिए ये अ, स- सोचने पे मजबूर होना करना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ You may say, well, my mother and father ate meat. My mother- My mother and father were meat eaters. They were not vegetarian. तो हम ये बोल सकते हैं कि मेरे माता पिता जो है वो मांस खाते थे वो वेजिटेरियन नहीं थे Oh, so were, my mother and father were also not vegetarian. तो लेकिन मेरे भी माता पिता जो है वो वेजिटेरियन नहीं थे But I became vegetarian. और मैं वेजिटेरियन बना My sister also became vegetarian. और मेरी सिस्टर जो है वो भी वेजिटेरियन बनती है We both thought this is the much better way of living. हमने जो है जीवन शैली को सुधारा No, you have to show the example. Even if your parents didn't teach you what was right, You have to show them what is the good thing. तो अगर आपके माता माता पिता ने आपको नहीं भी सिखाया है कि क्या सही है क्या गलत है तो भी आपको ये सिखा उनके लिए एक उदाहरण बनना चाहिए कि जो सही चीज है वो आप करेंगे The son is putra, the one who saves the father from going to hell. तो पुत्र का मतलब ये होता है कि जो अपने पिता को नरक जाने से बचाए So you should consider your duty as the son to benefit your parents, to deliver them. They cannot, they could not deliver you. You should deliver them तो आपकी ये जिम्मेवारी है अगर आपके माता पिता आपको आपका उद्धार नहीं कर सकते तो आपको उनका उद्धार करना चाहिए of course mother and father वो से oh no don't go to Hari Krishna हो सकता है कि आपके माता पिता जो है वो बहुत दुखी रहेंगे कि आप हरे कृष्णा में मत जाओ they don't mind you go to the bar बुरा नहीं लगेगा अगर आप शराब पीते हो बाल में कुछ भी बुरा कर सकते हो उनको दिक्कत नहीं होगा but you go to Hare Krishna oh no don't go there तो अगर आप हरे कृष्णा मंदिर में चले जाते हो तो घर में मातम छा जाता है so you have to be a little determined to become krishna conscious तो अगर आपको भक्त बनना है तो आपके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए और आपको ये समझना पड़ेगा कि हर कोई जो है वो इस चीज से आप आपकी सहमति आप उस, आपको सहमति नहीं देगा कि आपको भक्त बनने दिया जाए but you have to know that this is the right path लेकिन आपको ये समझना है कि ये सही रास्ता है That your life can only benefit a lot by Or- becoming Krishna conscious. आपका जीवन जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप जीवन आ, आ, भक्ति का जीवन अपनाते हैं Okay, so are there any questions? किसी का कोई प्रश्न है Yes? when we come in Krishna consciousness, then uh, people say that you have left your mother, father, how, how cruel you are. So, how to um, make them understand? You have to say, I'm not cruel. I'm the one who is saving my mother and father. तो आपको ये बताना है कि मैंने माता पिता को छोड़ा नहीं है मैं उन्हें बचा रहा हूँ तो जैसे अभी मैंने बताया है कि आप उन दोनों को माता पिता को नरक जाने से बचा रहे हो you become a devotee because you are a devotee your mother and father are saying oh Hare Krishna have taken our son अभी जब आप भक्त बने तो आपके माता पिता बोलेंगे कि इस्कॉन वालों ने हमारा लड़का ले लिया so they are remembering Krishna तो वो भगवान को याद कर रहे हैं भगवान को स्मरण करने का फल मिलेगा and you can tell them you to see me come I am in the temple और ऊपर से आप उन्हें बोल सकते हो कि मुझे कभी भी देखना हो तो मंदिर आ जाओ डोंट गो होम तो उनको शक्ल दिखाने के लिए घर मत जाओ they want to see you tell them you come come जब भी वो आपको देखना चाहते हैं उनको मंदिर बुलाओ come see the coming up prasadam तो उनको बुलाकर भगवान के दर्शन कराओ प्रसाद खिलाओ they will say no no you come home no जब भी वो बोले कि तुम घर आओ तो उन्हें मना कर दो you want to see me I am here in the temple तो अगर आप मेरे से मिलना चाहते हो तो मैं मंदिर में हूँ मेरे से वाकई मिल लो and then they benefit if they come to temple to see you they benefit they will see the deities they will hear the devotees they will chant Hare Krishna तो अगर वो आपकी शक्ल देखने के लिए यहाँ पे आएंगे तो वो भगवान के भी दर्शन करेंगे वो हरे कृष्णा मंत्र सुनेंगे या करेंगे और उसके बाद उनको प्रसाद भी मिलेगा But if you go home, finished. अगर आप घर चले जाते हो तो आप ही खत्म हो जाओगे <laughs> तो आप वहाँ जाओगे टीवी देखोगे और वहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा होगा There's a nice girl down the road. She wants to get married. तो आप रास्ते में देखोगे कि एक लड़की है जो अभी शादी करना चाहती है so better they come to temple तो ये अच्छा है कि उनको मंदिर बुलाया जाए better not to go back to the home और घर ना जाया जाए With great difficulty, you get out of the home. <laughs> तो बहुत मुश्किल से हम घर से बाहर आते हैं Don't go back. हमें वापस नहीं जाना चाहिए Raghunath Das got away from the home. सो Raghunath Das. रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो घर से बाहर आए थे Lord Chaitanya, he, his family were very rich. उनके माता पिता जो है वो बहुत अमीर थे And he had a very beautiful wife. और उनकी पत्नी जो है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी And he went to, he left it all, he got away to Puri. और वो घर छोड़कर पूरी चले जाते हैं And Lord Chaitanya told him, he said, You were like an animal which had fallen in the bottom of a well where people pass stool. तो चि- चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं कि आप गटर के अंदर जहाँ पे लोग मल त्याग करते हैं उधर से बाहर आए हो You were in that terrible conditions. तो ये आप बहुत ही दुखद स्थिति में थे आपका सौभाग्य है था इसीलिए आप वहां से बाहर निकल पाए तो जनरली वहां पे जो भी गिरता है वो कभी भी बाहर नहीं आता But if you get out, you're very, तो अगर आप बाहर आ गए हो तो आप बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली हो be very careful not to और हमें ध्यान रखना चाहिए कि वापस उसमें नहीं घुस जाना चाहिए ब्रह्मचारी के लिए मेनली किस तरह की तपस्या सबसे ज़्यादा help What kind of tapasya helps the, in maintaining the brahmacharya life? The tapasya which helps maintain brahmacharya life is to read Prabhupada's books. तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ें you study the books of Srila Prabhupada you read them again and again you teach them Srila Prabhupada ji की पुस्तकें बार-बार पढ़ना चाहिए और औरों को भी सिखाना चाहिए you have whatever you are learning you have to also teach it तो जो आप सीख रहे हो वो औरों को भी बताना चाहिए you have to use what you know हम जो आपको पता चला वो वो इस्तेमाल करना चाहिए And so you read the books and you whatever you've realized and understood, you share it with other people. तो आप बुक्स को श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ो जो आपको समझ में आता है जो आप सीखते हो वो औरों को भी बताओ So the brahmachari should this is the tapasya to study the Vedas, to study these scriptures. तो ये ब्रह्मचारी का तपस्या है कि श्वेत शास्त्र वैदिक शास्त्रों को पढ़ना Mm, We begin Bhakti Shastri, then Bhakti Vaibhav, Bhakti Vedanta, like this we're studying the scriptures. तो इस तरह के कई कोर्स हैं जैसे भक्ति शास्त्री है भक्ति वैभव है फिर भक्ति वेदांत है You have to get this knowledge very firmly fixed in your mind. तो इससे ये जो ज्ञान है वो आपके मन में स्थिर रूप से बैठ जाता है Just like Sri Chaitanya Mahaprabhu, when he took sannyas, he went to Jagannath Puri. जिस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया तो वो जगन्नाथपुरी गए and Sarvabhauma Bhattacharya saw him a young man 24 years old तो सर्वम भट्टाचार्य देखते हैं कि एक 24 साल का सन्यासी है and Chaitanya Mahaprabhu was very tall and very good looking तो वो देखने में चेतन महाप्रभु बहुत लंबे थे और देखने में बहुत सुंदर थे so Sarvabhauma Bhattacharya was the pandit there and in China, at Puri and he saw this young sannyasi and he thought, oh, it will be very difficult for him to maintain the vow of sannyas. तो शवम भट्टाचार्य देखते हैं चेतन महाप्रभु को कि वो बहुत ही युवा अवस्था में उन्होंने सन्यास लिया है तो उनके मन में ये विचार आता है कि इसके लिए सन्यास के नियमों को पालन करते रहना बहुत मुश्किल होगा So he thought, I will help him. I will teach him the knowledge of Vedanta. तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं इसको वेदांत सूत्र पढ़ाऊंगा so similarly brahmachari life we want to maintain our brahmachari life we want to be study in we we must have spiritual knowledge तो ब्रह्मचारी जीवन को आगे कंटिन्यू करने के लिए हमारे को आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए There's certain things you have to be aware of. the for the behavior what is proper behavior for brahmachari कुछ चीजों के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए कि किस तरह का ब्रह्मचारी का व्यवहार होता है ब्रह्मचारी should they they should not go and eat outside in the restaurants तो ब्रह्मचारी को बाहर ढाबे पे जाके खाना नहीं चाहिए you want to eat you eat in the temple आपको कुछ भी खाना है तो मंदिर में ही खाना चाहिए You don't just go and eat food in any restaurant or in any other people's houses. तो ये या तो किसी ढाबे पे या किसी के घर में नहीं घुस जाना चाहिए खाने के लिए <laughs> Brahmacharis have to control the tongue. ब्रह्मचारी इसको अपनी जीवा को नियंत्रित रखना चाहिए When I became the devotee, they told me, Prabhupada said, no grains after four o'clock in the afternoon. तो जब मैंने मंदिर को ज्वाइन किया था तो मुझे बताया गया था कि श्री प्रभुपाद ने कहा है कि अनाज जो है वो चार बजे के बाद नहीं खाना चाहिए. So Tamal Krishna Goswami also told me better not to eat at night. So श्री तमाल कृष्ण महाराज ने भी मेरे को बताया था कि मैं अच्छा रहेगा कि आप रात को ना खाएं. I know sometimes in India people, you know, they're so busy all day they don't eat. They come home at night and eat a big meal in the तो night. ये भारत में ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग जो है पूरा दिन व्यस्त रहते हैं और रात को घर में आकर बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं That's not the very healthy way to live. तो ये बहुत ही अच्छा तरीका नहीं है जीने का Even Ayurveda, Ayurveda describes that the power of digestion is in how depends on the sun. So Ayurveda भी ये बताता है कि जो पाचन शक्ति है वो सूर्य के नियंत्रण में होती है As the sun rises, the power of digestion increases, so it's maximum at midday. तो जनरली जो आयुर्वेद जब सूर्य जो है उदय होता है उस समय आपका पाचन शक्ति जो है वो शुरू होता है और सबसे ज्यादा होता है जब दोपहर का अवस्था आता है so तो आपको जो मेन खाना है वो दोपहर के समय खाना चाहिए and then, and then as the sun sets and the power of digestion reduces. तो जिस तरह से सूर्य अस्त होता है तो उसके बाद आपका जो पाचन क्रिया है वो खत्म हो जाता है This is Ayurvedic knowledge. ये आयुर्वेद में बताया हुआ है. And this knowledge, it's interesting. You know, in China they also have a saying like this. तो अगर आप चाइना में जाएंगे तो वहाँ पे भी इस तरह की कहावत है. They say, eat a good meal in the morning. वो बोलते हैं कि सुबह अच्छे एक अच्छा खाना खाओ. Eat full meal at the midday. दोपहर में पूरा पेट भर के खाओ. And eat light in the evening. और शाम को थोड़ा सा ले लो. And one famous doctor came to treat His Holiness Jayapataka Swami Maharaj one time. तो एक बार एक डॉक्टर आया था श्री जयपता का महाराज का इलाज करने के लिए and he told he said I can cure any disease provided you don't eat after 2 o'clock in the afternoon तो उसने बोला कि मैं कोई भी बीमारी का इलाज कर सकता हूं अगर आप दोपहर 2 दो बजे के बाद कुछ ना खाओ तो सो hmm. <laughs> in some countries, in, in Thailand, for example, they have Buddhist monks. There are many Buddhist monks there. तो जैसे अगर आप थाईलैंड में देखेंगे तो कई सारे बुद्धिस्ट सन्यासी हैं वहाँ पे And the monks, they have a rule. They will only eat two meals a day. तो उन बुद्धिज्म फॉलो करने वाले जो सन्यासी है उनका एक नियम है कि वो दिन में दो ही बार खाते हैं तो वो सुबह खाते हैं दोपहर को खाते हैं शाम को कुछ नहीं खाते हैं सो समटाइम्स पीपल वो ask me they will see me in the monk dress they will say how many meals do you eat कई बार लोग जो हैं वो मेरे को सन्यासी की वेशभूषा में देखते हैं तो वो पूछते हैं कि आप कितनी बार खाते हो So in the Krishna consciousness, actually our standard is two meals. तो अगर आप कृष्ण भावनामृत में आएंगे तो हमारा जो स्टैंडर्ड है वो भी दो बार खाने का है We eat in the morning and we eat the main meal in the midday. तो हम सुबह आते हैं और सुबह खाते हैं और दोपहर में मेन खाना खाते हैं And if you do need to eat something at night, you don't eat grains. तो अगर आप रात को खाना चाहते हैं तो आप अनाज नहीं खाएंगे I was in Calcutta and I was talking to some young men there in Calcutta. They were telling me, you know, they have a problem sometimes in the sleep. They will lose their simon. तो एक बार मैं कलकत्ता में था तो एक व्य- भक्त से बात कर रहा था तो वो बता रहे कि आ, उनका एक प्रॉब्लम है कि वो आ, रात में न- वीर्य पतन हो जाता है So I told them the solution. I said, you don't eat at night. तो मैंने बताया है कि एक ही माध्यम है उसको रोकने का कि आप रात को खाना बंद कर दो If you want to save your semen, then you don't eat in the night. तो अगर आप ये चीज से बचना चाहते हो तो रात को खाना बंद कर दो And the semen can go up to your brain. तो जो उससे जो है वीर्य आपके दिमाग में चढ़ेगा And you can have a good memory and you can become a strong preacher. और उससे आपका दिमाग जो है वो तेज हो जाएगा और आप एक अच्छे प्रचारक बन जाओगे. Hmm. So this a, it's a it's a an important point. You, you, you, but it's difficult for people to follow. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अ, चीज़ है लेकिन ये फॉलो करने में बहुत मुश्किल है The problem is tongue. और समस्या सिर्फ एक ही है जीवा Hmm. So some training is required. सो तो उसके लिए थोड़ा सा ट्रेनिंग चाहिए यहां पे ही है about this thing you have to understand how important it is and become determinant तो आपको इस चीज के बारे में सुनना पड़ेगा और इस चीज को जीवन में उतारना पड़ेगा और उसके लिए आपको दृढ़ता चाहिए and just like if if you have good association where people are following it you want to follow like them तो अगर आपके पास एक अच्छा संघ है जहाँ पर ये चीजें जो है वो पालन हो रही है तो आप भी आसानी से पालन कर पाओगे but if you associate with non devotees They go out at night and they eat the big meal in the restaurant in the night. तो अगर आप कर्मी लोगों के साथ जाओगे तो रात को आप जाओगे बाहर और वो लोग जो हैं वो रेस्टोरेंट में जाकर बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं So that they get their own result, they get a different result. तो इससे उनको बहुत ही अलग परिणाम मिलते हैं So this is some important points. Yes, some more questions. और किसी का कोई प्रश्न है? Hare Krishna Maharaj. Uh, when we live uh, in ashram, uh, sometimes we uh, we have to live alone. Then how to maintain our mood? Means We know that uh, means um, some criteria, some rules, but after that also we are not able to um, maintain our mood. It's going up ups and down. So how to maintain uh, those mood? आश्रम में और अलोन ये नहीं समझ आया उसको। This for services we have to go in uh, so in some in some services we have to do it alone, and we are not able to maintain the mood, and mood goes up and down. and also time. we have to live also alone. So when we go into the uh, base, we are we are alone with other newcomers. You're in the base. if you're in the base, you're not alone. You're with people in the base. तो अगर आप बेस में भी हैं इनका प्रश्न ये था कि अगर हम बेस में जाते हैं अकेले रहते हैं तो हमारे को किस तरह से अपना मूड मेंटेन करना चाहिए तो महाराज बता रहे कि अगर आप बेस में हो तो आप अकेले नहीं हो you have association you have you are the guide you are the example for them तो आप वहां पर एक उदाहरण हो उनको गाइड करने के लिए. You have to show them the good example तो उनको आप एक आदर्श उदाहरण दिखने चाहिए. So your example will be very important to them और इसलिए आपका उदाहरण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है so you're you're doing the, that teaching work you're their mentor you're their spiritual guide तो आप उनको गाइड कर रहे हो आप उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हो So you have to do everything very paka, very nice. आपको हर चीज में बहुत पक्का होना चाहिए. you have to impress on them what is the proper standard. तो उनके मन में सही जो स्टैंडर्ड है वो छाप देना चाहिए yes, हाँ। uh, कभी कभी ऐसा होता है कि हम डिवोटिस ब्रह्मचारी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं या फिर में करते हैं और उसका रिस्पेक्ट नहीं तो उनके मूड का या फिर उनके इंस्ट्रक्शन का मतलब कर देते हैं या फिर एज इट इज पालन नहीं कर पाते हैं हम कैसे कर सकते हैं respect Because of uh, my previous conditioning, uh, sometimes we disrespect the senior brahmacharis or we don't follow the instructions or sometimes we don't follow the instructions as it is. So how can I get rid of this kind of need? Well, you have to understand how important it is. तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है You have to know what is the real standard. और आपको ये समझना पड़ेगा कि असल स्टैंडर्ड क्या है and you have to consider what what where do you want to go what standard do you want to come to so आपको ये भी समझना पड़ेगा कि किस स्टैंडर्ड पे आप जीवन जीना चाहते हो you want to be the the real devotee और you just going to put on the show तो आप असल में भक्त बनना चाहते हो या जस्ट एक दिखावा करना चाहते हो So you have to come, you have to be clear about what is the actual standard for spiritual practice. सो so, आपको ये पता होना चाहिए कि रियल स्टैंडर्ड क्या है आध्यात्मिक प्रैक्टिस का there's a standard तो एक स्टैंडर्ड है some you know some people they will say well you know I'm in family life so you know we're fam we're grihasthas we're not like the brahmacharis so we have a different life तो कई बार कई लोग जो है बहाना देते हैं कि मैं तो फैमिली लाइफ में हूँ मैं ब्रह्मचारी की तरह नहीं जी सकता but it's not like that for every grihastha so लेकिन सब जगह गृहस्थों का यही स्थिति नहीं है there grihasthas is grihamedhis Are you going to be the Grihastha? Are you a spiritual family? Or are you just some Grihamedi? Are you just in the business of envying other families? तो ये चीज है जो है वो पूछना चाहिए कि आप गृहमेदी बनना चाहते हो या गृहस्थ बनना चाहते हो किस तरह का स्टैंडर्ड आप रखना चाहते हो Some people in family life they think, oh yeah, but you know, we we can follow some of the things, but we don't have to follow everything like what they do in the brahmacharya. तो कई बार कई लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि ब्रह्मचारियों की तरह हम सब चीज़ पालन नहीं करेंगे हम कुछ कुछ पालन कर लेंगे And so according Krishna said, as you surrender to me, I reward you accordingly. तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि जिस भाव में तुम मेरे पास आओगे मैं उसी भाव में तुमसे आदान प्रदान करूंगा so people may be in family life but are they grihastha brahmacharis or are they grihamedis तो अगर वो गृहस्थ जीवन में भी है तो क्या वो गृहस्थ है या फिर एक गृहस्थ ब्रह्मचारी की तरह जी रहा है या एक गृहमेदी की तरह Grihastas, they're meant to also contribute to maintain the temple. गृहस्थों को मंदिर के मंदिर को चलाने के लिए पैसा भी देना चाहिए और उनको मंदिर में लोगों अपने घर वालों को लेके आना चाहिए रेगुलरली और भक्तों को घर में बुलाना चाहिए और प्रोग्राम अरेंज करना चाहिए उनके घर में हम bhakti वृक्ष programs Invite the people around the neighborhood, bring them together and have programs. तो जो आसपास के लोग हैं उनको अपने घर में बुलाकर प्रोग्राम करना चाहिए. So example should be there. वहाँ वैसा उदाहरण होना चाहिए. The, the grihastas have to show the good example. What is, what is ideal family life? गृहस्थों को ये उदाहरण देना होता है कि आदर्श गृहस्थ क्या होता है. Hmm. Ideal family life. It should be very, you know, without fault. तो उसमें कोई भी आ, कलमश नहीं होना चाहिए दोष नहीं होना चाहिए So we need householders like that to show the example. तो हमें उस तरह के गृहस्थ चाहिए जो आदर्श हो You know, sometimes the husband and wife, the man and woman, they're living together and they just argue and fight and yell and scream at each other. तो कई बार जो है आपको ऐसे ग्रेस मिलेंगे जो एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे होते हैं and people are living nearby and they think oh they're arguing so much you know and they're the religious people they go to hari Krishna temple तो आसपास के लोग सोच रहे होते हैं कि हरे कृष्णा वाले इतना गाली गलौज करते हैं how can they be yelling and fighting and screaming at each other तो अगर ये लोग धार्मिक लोग हैं तो इतने गाली कहाँ से सीखे so it's very important you know that family life you should live together peacefully तो आप गृहस्थ जीवन में भी एक आदर्श स्थापित करना चाहिए should be chanting Hare Krishna every day. तो हरे कृष्णा का जप करना चाहिए रोज Should be doing kirtan in the home. और कीर्तन करना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र Offering arti. Bringing guests to the home to have prasadam. और उसके बाद आरती करना चाहिए और भक्तों को बुलाना चाहिए घर में प्रसाद के लिए. Mm-hmm. हम करते हुए थे जो सीनियर टीम वो भी औरों को मौका दे तो दो जनरल कम सकता है कि मूड <clears throat> जिस तरह से मूड हम लेकर भगवान को जाते हैं उस तरह से हमारा डांस ध्यान होता है तो जब हम आते हैं हम भक्ति जीवन से आध्यात्मिक जीवन में जानते हैं तो उस टाइम तो हमारा मूड क्लियर नहीं रहता उस टाइम ग्रीड से भरे रहते हैं तो उस टाइम तो में तो प्रॉपर जब नहीं मूड सही नहीं रहता है तो अपराध तो होते रहेंगे उससे बचते कैसे So if we come in Brahmacharya Ashram and in the association of the Brahmacharis, in the beginning we don't have the right kind of mood, we have lust and greed, and uh, if we have that kind of mood, then obviously there will be offenses. So how can we get rid of this, uh, get out of this cycle? Well, that's how you get out of the cycle. You come to the Brahmacharya life, and you get trained, you get purified. तो यही तरीका है उस साइकिल से बाहर आने का कि आप ब्रह्मचारी आश्रम में आते हो और आप अपना ट्रेनिंग लेते हो कि किस तरह से ये जीवन जीना चाहिए You come to the live in the Brahmachari ashram, wake up early in the morning, go to Mongol Arti, sit and chant Hare Krishna in the morning, hear Srimad Bhagavatam. You get rid of the lust, anger, and greed. तो जब आप सुबह जल्दी उठते हो उसके बाद मंगल आरती में जाते हो अपना हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो और भागवतम क्लास सुनते हो उससे आप काम करो तो लोभ से बाहर आ जाते हो You just eat Krishna prasadam. You don't go out and watch Bollywood movies and eat all garbage. Then तो, definitely you get purified. तो आप जब कृष्ण प्रसाद ही लेते हो और उसके बाद बाहर जाके मूवीज या फोन पे मूवीज नहीं देखते हो तो आप इन चीजों से बाहर आ जाते हो You're working all day in the service of Krishna. It's very powerful, very purifying. और पूरा दिन भगवान की सेवा में लगे रहते हो ये बहुत ही ज्यादा शुद्ध करने वाली विधि है जो हमारे ऊपर असरदार है And you can transform that lust, anger and greed. It can be transformed into praying. तो उससे काम क्रोध लोभ जो है वो कृष्ण प्रेम में बदल जाएगा mm -hmm. nowadays in Kaliva, the society environment is against the scriptures, and we face many difficulties to follow the eight principle of Brahmacharya. And in our school temple also, when the people are coming, they don't follow the life member teachers or the donors, they also don't follow. So environment is not like that. And we face many difficulties in doing seva. In preaching also, some youths came, newcomers, they are also misbehaving. Some are attracted by male youth. So how we can see and reconcile them and do our seva? Follow voluntary spirituality. Shall I explain? Yeah. Hmm? Shall I explain in English first? Yeah. सो so, इनका प्रश्न है कि जैसे आसपास का जो माहौल है वो भी ब्रह्मचर्य का नियम पालन करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और हम ब्रह्मचर्य के जो आठ नियम है वो पालन नहीं कर पाते उसके बाद जो बाकी लोग हैं जो यूथ भी आता है वो भी ऐसा नहीं है कि वो तरीके से बिहेव करता है वो भी ऊट पटांग हरकतें करता है लड़की के पीछे चला जाता है तो हम किस तरह से उनको भी संभाल पाएँ और खुद भी ब्रह्मचारी रहे It's more difficult to be a karmi than to be a brahmachari. So कर्मी होना बहुत ज्यादा कठिन स्थिति है ब्रह्मचारी के मुकाबले. Brahmachari life very easy. ब्रह्मचारी जीवन जो है वो बहुत आसान है चैंटिंग डांसिंग ईटिंग प्रसादम उसमें कीर्तन करना है डांस करना है और प्रसाद लेना है what is the difficulty you are saying so difficult not difficult क्या डिफिकल्टी है यहां पे कोई भी डिफिकल्टी नहीं the difficulty is to be a karmi असल कष्ट देखना है तो कर्मी के जीवन में देखो you have to you have to work hard to make money दिन रात आपको मेहनत करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए आपको और लोगों से कॉम्पीट करना पड़ेगा और को लात मारना पड़ेगा उनसे झगड़ा करना पड़ेगा गाली गलौज करना पड़ेगा दैट्स अ मटेरियल वर्ल्ड वो भौतिक संसार है और वो कष्ट में वो सच में कष्टप्रद है in the material world. ये बहुत मुश्किल है कस, क, भौतिक संसार में जीना how hard how hard they have to endeavor ride their motorbikes in all the traffic तो उनको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है सुबह सुबह बाइक उठा के निकल जाते हैं ट्रैफिक में then somebody will steal your motorbike और कभी कभी आप सुबह बाहर आएंगे तो आपके बाइक किसने चुरा दी है or your bike will be broken down you have to repair it या किसी ने बाइक को ठोक दिया है तो आपको उसको रिपेयर कराना पड़ेगा सो मेनी ट्रबल्स जीवन में अच्छे तरह से कष्ट मिलता है hmm, लेकिन ब्रह्मचारी जीवन में इतना कष्ट नहीं है तो आपको भगवान का सेवा करना है भगवान के नाम का जप करना है और सब कुछ जो है वो भगवान के द्वारा अरेंज हो जाएगा कृष्ण कृष्णा सबके ध्यान रखते हैं तो आप ब्रह्मचारी हो आप भगवान को शरणागत करो और भगवान आपका ध्यान रखेंगे What's the difficulty? Problem क्या difficulty क्या है? Prabhupada said this movement is just simply for recreation only. तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये तो सिर्फ रिक्रिएशन वाला मूवमेंट है मतलब मजे करने के लिए anyway not difficult to be the brahmachari so ब्रह्मचारी रहना बहुत आसान है very difficult to be in the material world भौतिक संसार में रहना बहुत कष्टप्रद है maintain जॉब job. को बनाए रखना भी मुश्किल है. दिन रात मेहनत करके अपने जो बॉस है उसको प्रसन्न करना any time you can be fired any time you can lose your job कभी कोई आपको वो लात मार सकता है अगर उसे पसंद नहीं आया आप oh, तो a company will say oh we have no money this month we can not pay you कभी कभी कंपनी बोलती है कि इस महीने मेरे पास पैसे नहीं है तुझे देने के लिए और पूरा महीना काम करने के बाद आपको सैलरी नहीं मिलता क्या कर सकते हो आप तो भौतिक संसार जो है वो बहुत कष्टदायक है hmm, लेकिन भगवान जो है अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं devotee of course doesn't want to just take service from Krishna devotee wants to give service तो भगवान से भक्त जो है वो सेवा लेना नहीं चाहता बल्कि भगवान को सेवा करना चाहता है so if we put our attention in that to think how to serve krishna तो then we'll solve all the तो अगर हमारा ध्यान इस चीज पे है कि किस तरह से भगवान को सेवा किया जाए तो हमारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा just simply think about giving service to तो हमें बस ये सोचना चाहिए कि किस तरह से भगवान को सेवा करना है hmm, हम बहुत ही तुच्छ हैं हम भगवान के लिए कर ही क्या सकते हैं हम हरे कृष्ण का जप कर सकते हैं कीर्तन में जा सकते हैं तो कीर्तन में गा सकते हैं नाच सकते हैं जो लोग मंदिर में आते हैं उनसे बात कर सकते हैं अच्छे तरीके से उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं और उनको भी हरे कृष्ण जब में लगा सकते हैं तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं करेक्शन मिलने पर प्रॉब्लम होती है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो त्रिनादि की सिमिचना मूल को कैसे कर सकते हैं so we have a i have a difficulty when somebody gives me feedback in the ashram so how can we accept that and develop the mood of Tiranda <laughs> well yes somebody gives you a feedback that they're not very happy they're dissatisfied with something we should we should accept this as krishna's arrangement krishna's bringing something to my attention तो जब कोई आपको फीडबैक देता है तो आपको ये समझना चाहिए कि भगवान ने ये अरेंज किया है कि किस तरह से मैं सुधर सकता हूँ and we should think that I have to I have to try to take care of it. और मुझे ये ध्यान हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से मैं इस इसका लाभ उठा पाऊँ yeah, somebody is not happy about something then maybe other people also have the same feeling but you never give any feedback about so, it अगर कोई मेरे को कुछ बता रहा है हो सकता है कि और लोगों को भी ऐसा ही लगता हो और किसी ने मुझे बताया ही ना हो सो तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि किस तरह से मैं अपनी सेवा को सुधार सकता हूँ अपने आप को सुधार सकता हूँ और चीज़ों को और अच्छे से कर सकता हूँ so somebody comes and they got some negative Krishna. Krishna sent him to tell me about this, to make me aware of this. तो ये जो है ये भगवान कृष्ण का आ, व्यवस्था है कि भगवान जो है वो चाहते हैं कि कोई मुझे आकर ये चीज़ बताए जिससे मैं और सुधर पाऊँ So we should be positive about it. That, oh, thank you very much, Prabhu. That's kind of you to bring it to my attention. तो हमारे को कृतज्ञ होना चाहिए और उसे धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमारे अंदर एक कमी जो है वो बताकर उसको कम करने का तरीका बताया I was talking to Karma Prabhu. You know that devotee who was here with us for a few days from America, Karma? Yes. So मैं जो है Drutakarma Prabhu से बात कर रहा था तो beginning में कुछ दिन तक हमारे साथ रहे थे. So he was telling me when he was a he just come to the temple, very first time he came to the temple. तो वो बता रहे थे कि जब मैं सबसे पहली बार मंदिर में आया था So he was he was leaning against the wall and chanting Hare Krishna. तो मैं जो है दीवार के सहारा लेकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा था So one other pretty new devotee also came up to him and said, You know, you're leaning on Krishna when you lean on the wall like that. That wall was Krishna, manifestation of Krishna. The wall of the temple was Krishna. And you're leaning on him, Prabhu. तो जैसे वो एक और भक्त था जो बिल्कुल वो भी नया ही था और वो बताते हैं कि तुम जब ये जो दीवार है उस पर सहारा लेते हो तो तुम कृष्णा का ऊपर लग, लग मतलब कृष्णा के ऊपर टेक लगा रहे हो तो ये जो दीवार है ये साधारण दीवार नहीं है ये मंदिर का दीवार है जो कि कृष्ण से अभिन्न है So Dhruva Karma said, you know, I was in, I was just coming to the temple and somehow I'd been reading, he said, I'd been reading Prabhupada's Nectar of Devotion. तो मैं जो है मंदिर में आना दुधकर्मा को बताते हैं कि मैंने मंदिर में आना शुरू किया था और मैंने उस समय भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहा था so when he the man came to him and said that he looked at the man and said you know, it says in the Nectar of Devotion that you should not criticize, you shouldn't find faults with anyone in front of the deities. तो वो बोलते हैं कि आपको पता है कि ये जो भक्ति रसा में सिंधु है उसमें लिखा है कि भगवान के सामने किसी को किसी के अंदर कमी नहीं देखनी चाहिए और बतानी चाहिए So when the man heard that, he और जैसे ही उसने सुना है इतने में मुक्का जो है मुंह पे लगा दिया तो यहाँ पे जो ठोटी पे मुक्का मार दिया So that the, the temple told that man who hit him, get out, go, you cannot stay here. तो जिसने मुक्का मारा था मंदिर के मंदिर वालों ने उसको बाहर निकालने को बाहर निकलने को बोला. We don't want you here in the temple. You're so violent. तो हम आप जैसे प्रजाति को मंदिर में नहीं रख सकते so you know you have to we have to train ourselves how to respond in a good manner हमें ये सीखना चाहिए कि किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए ऐसी स्थिति में and somebody is finding fault we should think thank you prabhu तो अगर कोई हमारे अंदर कमी देख रहा है तो हमें उसे धन्यवाद देना चाहिए I'll try to do something about it I'll try to improve तो हमें ये सोचना हमें उसे धन्यवाद देना चाहिए कि मैं इस चीज को सुधारने का प्रयास करूंगा so somebody finds your fault you should think they're my friend जो आपके अंदर कमी देखते हैं वो आपके मित्र हैं and somebody sees praises you tells you oh you're very great devotee you're you should think oh this guy he's my enemy और जो आपको हमेशा गुणगान करता रहता है और बोलता है कि आप बहुत महान भक्त हो तो आपको समझना चाहिए कि वो आपका शत्रु है he's praising me. I don't want to hear praise. That's not good for our ego. So, अगर मेरे को कोई ऐसा बोलता रहेगा तो वो हमारे अहंकार के और को बढ़ाता है वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है So, hearing praise or hearing our criticism, neither are very good for us. So, अपना गुणगान सुनना और अपना क्रिटिसिज्म सुनना दोनों ही ज्यादा अच्छा नहीं but of the two criticism is better पर उन दोनों के बारे में बात किया जाए तो क्रिटिसिज्म जो है वो बेटर है okay any other question yes problem thank you for one question to do on your and loss is this to be more determined louder. I'm not able to end it. What I'm saying is that when uh, Mara was about to end his lectures, he, made some, he mentioned something about we have to be more determined on our practice of the, the, the, the missional Yeah, so what I'm asking is, sometimes we lack this uh, this pillar or this element called enthusiasm for so many days. Like we don't know what we are doing, or don't know the importance of what we are we are practicing. So we last eh, spirit of determination. Use and say, as if we want to do, we don't want to do. So how can we develop this determination spirit to do that? We want to give our all to what we are doing or the movement so that we can have the maximum. But as if that is our last day or the last thing we want to do. How can we have this kind of spirit to practice the devotion service? So so, इनका प्रश्न है कि जैसे महाराज जो जब उन्होंने लेक्चर को समाप्त किया था तो उन्होंने बताया था कि आपको दृढ़ता होनी चाहिए आध्यात्मिक जीवन में तो कई सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो हमेशा हमारे अंदर जो उत्साह है वो नहीं होता कभी कभी हमारे को कई चीज़ें अच्छी लगती है कई चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं तो वो उत्साह जो है कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है तो किस तरह से हम उत्साह को हमेशा बनाए रख सकते हैं तो अभी हम जो है इन चीज़ों के बारे में सुन रहे हैं लेकिन पूरी तरह से अपना नहीं पाए हैं कि ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं तो किस तरह से उत्साह रहेगा Well, we should understand why we don't have that determination. तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे अंदर ये जो उत्साह है वो क्यों नहीं है Because we haven't controlled our mind and senses. तो दृढ़ता ना होने का कारण है कि हमारे मन और इंद्रियों को हमने काबू नहीं किया And because of uncontrolled mind and senses, we engage in all kinds of acts of sinful संस्कारिफिकेशन तो हम जो मन और इंद्रियों को नियंत्रित ना करने की वजह से हम कई सारे पाप कर्म में और इंद्र तृप्ति में लग जाते हैं and that's what takes away your determination और उससे हमारा जो दृढ़ता है वो खत्म हो जाता है but the more you practice Krishna consciousness strictly the more you will develop determination तो जितना हम दृढ़ता से कृष्ण भावमृत को पालन करेंगे उतना हमारे अंदर दृढ़ता आता जाएगा So we have to hear again and again what is the proper standard of behavior. <coughs> तो हमें बार बार सुनना चाहिए कि किस तरह का स्टैंडर्ड है व्यवहार का कृष्ण भावनामृत में what we do and what we shouldn't do. हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए Right? We want to wake up early in the morning. That takes some determination. सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए उसके लिए बहुत ज़्यादा दृढ़ता चाहिए So devotees, we don't want to be waking up late, six, seven, eight o'clock in the morning. तो हम नहीं चाहते कि भक्त जो है वो सुबह सात आठ बजे उठ रहा है Rather, devotees, Prabhupada said everyone should be up by four o'clock in the morning. श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि चार बजे तक सबको उठ जाना चाहिए Whether you're in the temple or not, you have to practice the same things. तो अगर आप मंदिर में हो या कहीं भी हो आपको ये ये स्टैंडर्ड जो है पालन करना चाहिए Prabhupada never lived in the temple. श्री प्रभुपाद कभी मंदिर में नहीं रहे. But he followed all the principles. पर उन्होंने सारे नियमों का पालन किया. He was waking up early. He was chanting Hare Krishna. He was studying. तो वो सुबह जल्दी उठ रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे और वो शास्त्रों को स्टडी कर रहे थे And he was writing, worshipping deity. वो शास्त्रों का रचना भी कर रहे थे और भगवान का पूजा भी कर रहे थे He wasn't living in the temple. वो मंदिर में नहीं रह रहे थे He was a family man. वो घर में रह रहे थे But it's the same whether you're a brahmachari or a grihastha it's the same standard. तो चाहे आप ब्रह्मचारी हो या गृहस्था हो ये स्टैंडर्ड सेम रहता है But you need more determination. तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा दृढ़ता चाहिए So, determination is taken away the more you engage in sense gratification. तो आपका दृढ़ता जो है उतना ही कम हो जाएगा जितना आप इंद्र तृप्ति में लगे रहेंगे So those who are the brahmacharis, they are more, they have more determination. तो जो ब्रह्मचारी होते हैं उनके अंदर ज्यादा दृढ़ता होता है इसलिए And if they stay in that brahmachari life, they will keep, they will develop that strong determination. और अगर वो ब्रह्मचारी जीवन में रहते हैं तो उनका जो दृढ़ता है वो बहुत ज्यादा दृढ़ हो जाएंगे अपने कृष्ण भावन में तो वो चार कुमार जैसे व्यक्ति व्यक्तित्व चार चार कुमारों के व्यक्तित्व पे ध्यान लगा पाएंगे तो चार कुमार जो है वो ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं and they are eternal brahmacharis और वो हमेशा से ब्रह्मचारी है देन नारद मुनि ही इज आल्सो ब्रह्मचारी तो नारद मुनि तो जो है वो भी ब्रह्मचारी है and then Hanuman he is also brahmachari तो हनुमान जो है वो भी ब्रह्मचारी so you can think about this great devotees and how they practiced how their life was so perfect तो आप इन भक्तों के बारे में सोच सकते हो कि किस तरह से वो भक्ति कर रहे हैं और उनका जीवन किस तरह से बिल्कुल परफेक्ट है और उनका उदाहरण हमें जीवन में उतारना चाहिए और उस तरह से आप बहुत ज़्यादा दृढ़ हो जाएंगे इस रास्ते पे Fix your mind on these people. Follow their example. तो उनके उनके अंदर मन लगाना चाहिए और उनके उदाहरण को पालन करना चाहिए Don't follow the example of some Bollywood actor or whatever. तो कोई बॉलीवुड एक्टर या हीरो या उसको पालन नहीं करना चाहिए जीवन में The real heroes are these people like Hanuman. तो हनुमान जैसे लोग जो हैं वो रियल हीरो हैं भक्त सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ही वाज तो जैसे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो भी एक असल ब्रह्मचारी थे When he was a young child, he had ate some mango before it was offered to the deity. तो जब वो बचपन में उन्होंने एक बार एक आम खा लिया था जो भगवान को नहीं चढ़ाया गया था So his father told him, "Oh, this is not very good. You have taken the mango before it was offered to Krishna." तो उनके पिता ने उन्हें बताया कि आपने ये ये बहुत बेकार गलत चीज है कि आपने आम जो है भगवान को चढ़ाने से पहले खा लिया सो और उस समय श्री भक्तिजन सरस्वती ठाकुर जो कि बच्चे थे उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं जिंदगी भर आम नहीं खाऊंगा ही और उन्होंने ये जो प्रतिज्ञा है उसको जीवन भर पालन किया so that is the kind of determination which is required तो इस तरह का दृढ़ता हमें चाहिए इस जीवन में just like when we take diksha we make a vow जैसे हम दीक्षा लेते हैं उस समय हम प्रतिज्ञा करते हैं right no meat fish egg no intoxication no gambling no illicit sex तो कि हम चार नियम का पालन करेंगे मीट वगैरह नहीं खाएंगे इंटॉक्सिकेशन नहीं करेंगे and every day chanting 16 round और हर रोज सोलह माला जप करेंगे you have to keep that vow वो प्रतिज्ञा हमें पालन करनी चाहिए one devotee said to proper proper I am not getting time to chant my तो एक बार एक वक्त ने शिला प्रभुपाद को बोला कि मुझे मंत्र जप करने का समय नहीं मिल रहा He said I'm run I'm looking after the temple I'm running the temple I'm so busy I have so much to do I don't have time to chant my rounds तो मैं जो है मंदिर का सारा व्यवस्था देख रहा हूँ मंदिर की सारी चीजों को करने में मेरे को माला करने का समय नहीं मिल रहा Prabhupada said then don't sleep at night तो शिला प्रभुपाद ने बोला कि रात को सोना बंद कर दो But you have to chant your rounds लेकिन सोलह माला जरूर करो so you have to that kind of determination उस तरह का दृढ़ता हमारे अंदर होना चाहिए I am going to do this कि मैं ये करूंगा I am going to keep my word I promise now I will keep my word so कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं ये चीजें करूंगा आज आज जीवन भर is it clear five All right, we'll meet tomorrow. class tomorrow, same time. कल इसी समय पे यहीं पे क्लास होगा तीन बजे ठीक है स्वामी महाराज